先要调整的部分就是这个归零的部分，一定要完全的密合，这两边一定要完全密合。要让它完全密合，你必须要转到到密合点。像比如我现在转了一圈了，到零，哎，好像密合了，其实没有，它还是有点空隙。所以你就要再继续再转一圈。 到了一圈点，点了以后，这样就是代表完全密合。下一步就是这个 funnel 呢，要把它 p l a y 在这个下面。你会发现，哎，啊，怎么它怎么没有螺丝呢？你就不要慢慢的转，转到一个角度，它就会粘住了。好，它就粘住了。如果你要把它拿下来，其实很简单，就这样拿下来就可以做清洁了。看下面的话，就是做清洁。no，它有。 六个点，这六个点其实就是磁铁，所以在上面，在封的时候，其实就是在转的时候找到那几个磁铁点，哎，它就卡住了，那就对了。那个步骤呢，就是把这一个 copper 好放到它的正中下正下方，等一下我们在磨咖啡的时候，咖啡粉就会到这个下面来。好，首先呢，我们先放两汤匙的咖啡豆在里面。 目前呢，我们还是归零的状态，所以我们用归零来我看看它的粗细度是如何。好，现在我们一样加入大约三张纸。 OK，现在归零，好，我们来测试，转，往这个顺时钟转一圈。 现在就是，呃，磨磨豆完之后的粗细度。左边就是一开始的，呃，归零所磨出来的，所以粗蛮粗的，还一致性都还蛮好的。OK。右边这边呢，就是我们转了一圈，啊，之后的粗细度还算是够细。